последнее время хвалю Байдена. Молодец он, конечно, что открыто сказал вот так. Другой бы паузу взял, еще что-то. Он молодец, он сказал, нет, это не Россия в связи с этой ракетой. В этом отношении он молодец. Но американцы хотят одним ударом, одним заходом положить Европу и через Россию подобраться к Китаю, естественно, растоптав Россию нереальные вещи, нереально. Вроде не дураки военные в Америке, но это абсолютно нереально э, развернуть такую войну на таком фронте. Поэтому ну, Володе Зеленскому просто не дают возможности, что бы он ни говорил, ему не дают возможности э, наладить диалог э, с Российской Федерацией. Россия к этому готова. надо двигаться. Э, если э, в этом плане надо какая-то дополнительная инициатива, пожалуйста, мы всегда за. Они делают все для эскалации, что решало казнь э, российских ребят. Они что хотели еще раз возбудить русского человека, они это сделали. И потом их главный пропагандист Подоляк, я очень внимательно слежу это, кричал и нашим белорусам, если вы зайдете на территорию Украины, вы возьмите белые платочки, машите руками, сдавайтесь в плен. Ну хорошо, сдались россияне в плен, зачем мы их расстреляли? Это говорит о том, что их за одно место американцы сильно держат. Э, самостоятельно умные люди так не поступают. Причины считать, что, возможно, вы были введен режим КТО. Будете ли вы задействованы, пытаться задействовать контингенты ДКБ для того, чтобы защитить страну? Какую страну? Свою. Если вдруг нас кто-то нападет, слушайте, вы даже представить не можете, как мы можем ответить кому надо я сказал. Здесь мы не будем уже обсуждать проблему грязной, чистой ядерной бомбы, там, атомной бомбы. Это уже не обсуждается. Мы ответим так, что не только Европа задрожит. И это не только мы, это наши договоренности с Россией, это наша совместная группировка вооруженных сил. Очень коротко, если можно. Американцы пишут, что белорусские вооруженные силы в ближайшее время могут войти на территорию Украины. Э, это глупость полная. Если мы э, непосредственно вооруженными силами, живой силой вяжемся в этот конфликт, мы ничего к этому не добавим, а сделаем наоборот хуже. Это не роль Беларуси в этом конфликте. Хотя я никогда не отказывался, что мы э, не принимаем участие в специальной военной операции по многим направлениям, но мы не ввязываемся, никого не убиваем, живую силу э, туда не вводим, потому что в этом нет необходимости. Наши вооруженные силы, пусть их там, ну, ну сколько мы можем задействовать сразу, ну 35-40 тысяч, они не решат проблему. Сегодня не этот тренд, вот я об этом только говорил. Нам надо договариваться. Договариваться разумно и говорить о мире. Надо выставить Украину и стоящих за ним поляков-американцев э, в том виде, в котором они должны быть развернуты и показаны всему миру. Они не хотят ни на какие мирные переговоры. У них опасность у американцев одна, они там рулят через поляков. Опасность одна. Ядерный конфликт, ядерное оружие. Почему? Потому что у них уже будет жарко. Вот их подход. Александр Григорьевич, да. телеканал Минобороны, позвольте тоже вопрос ну, задать? Ну, куда же от вас? Да. Скажите, пожалуйста, каким-то образом затрагивали э, возможное заключение мирного договора с Украиной? Все в руках Украины. Нет, не потому что я хочу спихнуть эту тему на Зеленского или на Украину. Действительно, все сейчас в руках Украины. Если они не хотят гибели в том огромном количестве людей, если они хотят, тяжело, сложно, трудно, но надо, если они этого хотят, надо восстанавливаться, надо остановиться, надо это прекратить, потому что дальше будет полное уничтожение Украины. Это не то, что Путин говорил как-то задолго до операции, что это будет грозить потере государственности Украины. Это будет уничтожение Украины. Надо остановиться. Слушайте, мы э, с фашистской Германией как воевали? 30 миллионов погибло. Кто сегодня об этом вспоминает? В Беларуси и России немножко, и все. То есть раны зарубцевались, готовы не просто разговаривать, сотрудничать, дружить. Так и здесь мы справимся, мы все это загладим. Мы, наверное, сможем объяснить даже сейчас наше поколение украинскому народу, что произошло. Поэтому куда ни кинь, везде мирные переговоры. Мир, мир и еще раз мир. Об этом мы так вскользь, потому что Украина не была у нас главной темой, мы об этом говорили. А что может заставить страны Запада подтолкнуть Украину к переговорам? Ребята, идите, садитесь на переговоры. Знаете, Зеленскому может и хорошо, я, может, не должен, как президент, так говорить. Вышел там в маечке, еще в чем-то, э, в этой нестиранной кофточке долгое время. Складывается такое впечатление. Э, поприветствовал, кому-то руку пожал, они ему на 200 миллионов долларов подкинули хаймерсы или еще какие-то там жевелины. Ему проще он сыт, он накормлен, он, э, наверное, не страдает без электричества и прочее. А ведь миллионы людей, украинцев, страдают. И то, что конфликт, война у него на территории, посмотрите, через год-два народ его будет обвинять. Почему ты сделал так, что война это началась? Здесь вопрос не в том, кто прав, кто виноват. Почему у тебя на территории идет война? Поэтому вот эта вот э, ситуация будет э, толкать э, руководство Украины, если оно вменяемо, того, чтобы сесть за стол переговоров. Но надо разговаривать. Европа протрезвела. Если европейские руководители не поймут ситуацию, им-то зачем эта война? В их доме, на пороге. Они сметут и Шольца, и, Марк... и Макрона. Вот посмотрите, так и произойдет. Поэтому со всех сторон, что на внешнем контуре, что внутри э, Украины, вот эта тенденция «садитесь, договаривайте». Все эти силы, а их все больше и больше антивоенные, которые толкают руководство Украины к переговорам. Спасибо вам большое.